말잘못했으니까일본말을하겠습니다ま私は韓国と日本は政治的にも歴史的にも地政学的にも運命共同の国だとつくづく思っておりますその中で、えこの在日の方々の、え立場というものはとても重要だと思っております、え本来民団が立ち上がらなければ ならないんですがムン・ジェイン化のゆえに、えー、いち早くもう去年おととしですか、えー、この大韓民国自由をと民主主義を守る在日協議会ができましたことは歴史的な本当に偉業ではないかそしてこれから、えー、ここに大きな希望があるというふうに思っております。で、えー、今、あのー 先生が、あ、先生がお話をされたんですけれど私は実はあの北総日本人妻、えー、北総北総線の阻止運動もしましたし北総日本人妻の里帰り運動をしてまいりました。えー、というのは日本におりまして、えー、9万3000みんな一緒なんですけれど日本の法律においては えー、日本国籍を持っている者に対しては保護義務があるとどの国に住もうがという法律的な運動の正当性がありましたのでまず日本人妻から返す運動をずっと続けてきましたその間、えー、朝朝鮮総連と本当にずっと命がけで戦ってきましたで、えー、まあ、そういう立場ですで、えー、とにかく 今漢字教まだまだこれから誕生したばかりなんですけれど漢字教の皆さんそして民団の心ある人たちが自由と民主主義並びに人権正義、まあ、こういうものを中心に本当に立ち上がることとまた私たち日本人が本当に立ち上がって一緒になって、えー、韓国をのこのもうすでに えー、このブラックの運動を始めた方々に大きな勇気と力そして現実的に、えー、力を与えなければいけないと実際に先ほど本先生おっしゃいましたが、えー、韓国の実情はもう4.15の後が香港化、まあ、その危機を感じて立ち上がってるわけですよねそして、えー、報道は え正式にはなされていないんですが流れてくるものを見ますと青年が立ち上がっていると、まあ、希望があるわけですで日本はじゃあどうかと言いますと日本はまだまだまだまだ平和ボケをしていますしあまりにも個人主義なわけですですからまあ私は韓国も日本も同じようなもんだと韓国は危機を感じてるんですが日本は危機を感じておりません その上親中派も多いと、まあ、こういう状況ですので本当に心ある人たちが、えー、この漢字教の皆さんそして日本の私たち、えー、手を組んでそして韓国にいる人たちと手を組みそして世界中の教法ですか800万900万こういう方々が立ち上がらなければいけないんじゃないかとそういうその最初の 戦いを私たちはまさに先ほどのご挨拶の中で自分は命を懸けていると今はもう命を懸けないといけないようなそういう時であるというふうに,、えー、に認識をしておりますそして一言最後に申し上げますのはあの共産主義というものはですね人倫にも天倫にも反するものです歴史を見れば分かりますがですから その70年ないしは73年以上持たないというのがこれは天理だということですそうするとあの中華人民共和国は1949年10月1日に建国すでに70年過ぎたんですけれどもしかしあとまだ3年3年というか2年というかありますね乗るかするかです向こうも ですから食うか食われるか、えー、生きるか死ぬか、まあ、そういう戦いをしていかなければいけないその時に、まあ、私は思っておりますのはそのチャンピオンとして習近平と中国と堂々と戦っているトランプ大統領を、まあ、日本のマスコミはもう本当にでたらめな報道をし続けておりますけれども。 やはり、えトランプ大統領を支援し再選を願いながらやっていくことではないかとこのように思いますので一言申し上げさせていただきましたありがとうございます